Bon dia. Us expliquem molt breument el funcionament bàsic de l'Assemblea. Parlarem de les votacions i de les intervencions. Tots i totes els i les assembleistes tenen dret a vot. Sempre i quan estiguessin afiliats abans que s'enviés la primera convocatòria. Durant el plenari hi haurà dos tipus de votacions. Per majoria simple i per majoria qualificada. Quan votem per majoria simple perquè el punt quedi aprovat, caldrà que els vots afirmatius superin els negatius. Per aquest sistema votarem l'acte, la memòria, l'estat de comptes, la proposta d'horitzó comú per a l'escoltisme i el guiatge català, el programa de curs i el pressupost. Aquestes votacions es faran aixecant la cartolina verda amb el logotip de MEC en dues tandes al llarg del plenari. La proposta d'horitzó comú, en canvi, la farem amb urna. Quan votem per majoria qualificada perquè s'aprovi el punt, cal que els vots afirmatius siguin, com a mínim, dos terços del total. I que almenys a 6 de les 8 demarcacions els vots afirmatius superin els negatius. Durant el plenari votarem per aquest sistema l'elecció de la comissària general amb la papereta taronja i l'elecció del coordinador de Relacions General amb la papereta blava. Aquestes votacions es faran amb urna. Cal que marqueu amb un bolígraf el vostre vot i el dipositeu a l'urna de la vostra demarcació, sector o equip general. Atenció! Les butlletes estripades o guixades fora de la casella comptaran com a nules. En tots dos tipus de votació, les entrades i sortides de la sala quedaran tancades. I els resultats es donaran a mesura que es tinguin. Passem ara a les intervencions tenen dret a paraula tots i totes els i les assembleistes. Sí, sí, ho heu sentit bé, tots i totes. Hi haurà dos tipus de torns de paraula. Oberts. I tancats. En els torns oberts, a mesura que la gent intervingui, s'hi poden anar afegint més persones. En els torns tancats, cal que tothom que vulgui intervenir s'aixequi i es col·loqui a la cua abans de començar. Després no s'hi podrà afegir ningú més. Les respostes es donaran un cop acabades les intervencions en ordre. Sigui com sigui, per intervenir us heu d'identificar dient el vostre nom i cognoms, l'agrupament o equip d'on veniu i la demarcació a què pertanyeu. Perquè l'assemblea sigui àgil i dinàmica, cal que sigueu al màxim de breus i concrets i que respecteu totes les opinions. Us recordem que la documentació estava a l'espai del CAP del web de MEC i en la segona convocatòria hi havia un enllaç per accedir-hi. Ara sí, esperem que us hagueu despertat i només ens queda dir-vos bon dia i bona assemblea!